大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔神耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百二十一讲，神要对你说什么？ 珍惜尊荣，将尊荣给愚昧人的，好像人把石子包在鸡旋里；将尊荣给愚昧人的，好像人把石子包在鸡旋里。当然，珍惜我们。 都很熟悉，就是一些你看为是宝贵的东西，你看为有历史价值，你看为是你很兴趣、很爱好，呃，就是对于你来说，你会特别的去看重的一样东西，你都可以有去珍惜的一种态度。所以，当我们讲。 题目说“珍惜尊荣”，也就是这个“尊荣”这两个字呢，那就是非常的宝贵。那我们可以说是一般的人对于尊荣呢，你把它拆来讲，那就是尊重和荣耀啊。那每一个人呢，作为一个人，那基本上，呃，应该是说，我们都相当哦，是看重是哎。 别人来尊重着我们，然后我们也得到一些的荣耀啊，这个是一般的人都想的。所以，我们今天说，呃，这样的一个尊荣呢，是我们应该去尊珍惜的。当然，在圣经里面讲的这个尊荣呢，它的意义就可能超越一般的人所想的哦。你要尊重我，我就很高大。 啊，我要荣耀啊，就很骄傲。呃，其实这不是的，在圣经里面讲到尊荣的话，那其实就是因为你的一个生命的见证，你是配得的。所以我们要去呃珍惜这样的一个生命的一个见证，要去配得这个尊荣，别人对我们的一个尊重和给予我们的荣耀。 那我们可以说呢，在今天的分享里面，我们会是说从两方面，一方面就是有一些人呢，他就是呃，他不配得， <laughs> 他不配得这个呃尊荣，但是他就很渴慕，很想要，所以他可能会在当中，因为我想要嘛，我就要去呃各方面去制造去。 争取去拥有别人对我的所谓的这个尊荣，那我们也不难的发现。那我们讲属灵的事，很常我们也会用到，就是啊，在教会的情况，在信徒的当中啊，特别就是我们这些是实在的一些的例子啊，是可以作为一个借鉴，作为一个反省的啊。 所以有些时候呢， <laughs> 我们是说，哎，是基督徒，那我想得到尊荣，那那是得到尊荣。有些时候在教会里面，啊，所以我真的是在呃教会里面需要呃有人来尊重我，啊，我要在教会里面制造一些的这个荣耀，啊，是有些时候呢，这些我们是说我们渴望，我们想得到，但是我们不配，啊，但是我们很多时候我们会制造。 去制造一种的可能性，让别人对我们，呃，有这样的一个尊重跟尊荣。但是实在我们是不配的啊，我们是不配。然后啊，另一方面呢，那就是一种是我们给予别人的。那也就是说，我们是智慧的人，我们要很珍惜啊。在圣经里面讲的尊荣，是一个敬畏上帝生命的人。 所以我觉得，我们看到这样的一个人，比如说在教会，诶，啊，有这个呃尊重的这个呃牧者领袖，有这个呃信徒，他散发出一种属灵的一种荣耀，啊，就是说，在这个教会的圈子里面，你会发觉到有这样敬畏上帝、敬亲的人，他是有这个尊荣的人。 那我们给予他啊，那其实真的是呃无可厚非啊理所当然的事情。但是有一些时候，我们呢，真的是人的软弱，有些人他根本就不配的。但是我们可能基于一些的缘故哦，可能我要跟他拉近关系，或者呃呃，我就会会给他一呃一些的尊荣。 然后可能我要得到一些利益啊，可能我也会给他一些尊荣，或者有些时候，哎呀，好学不学习，学一些什么说话的技巧啊，就在那边恭奉他啦，啊，奉，呃，就是呃呃呃呃呃奉承他啦，哇，给他好像哇感觉到很尊荣的，但是其实他根本的呃是不配的啊，所以这两种情形。 啊，有些时候我们自己就是渴望想得，但是自己不配，所以我们是去强求，结果拥有的其实是一种虚假。那另一方面，那是别人啊，别人不配，但是我们去给，是为了我们得到一些的好处啊。所以啊，这两种可能就是我们啊都要去注意的。 那这个经文呢，讲尊尊荣给愚昧的人啊，那也就是说，愚昧人跟尊荣是没有一个等号，是不应该得到的。所以尊荣我们应该是很珍惜它，很宝贵，给适当适合的人。但是呢，假如是你将尊荣去给愚昧的人，他好像人把石子包在鸡血里。 那这个比喻是什么意思？那我们从两个角度来去分享。那我们大概知道，机旋就是这个，呃，在我们呢，啊，假如是说我们一些可能一些大概我的年龄的人呢，啊，我们大概会比较有印象的，就好像就是叫做英文叫做呃，lastic 吗？啊，就是啊啊那。 有有有一个弯这样拿着石头放了就射出去的啊啊弹弓啊弹弓可能是这样讲啊类似这样，但是呢在大卫时代他祭杀啊这个呃呃哥利亚巨人哥利亚的时候他是类似这样，但是他不是这样的，他是呃放一个石子。 然后甩甩甩，然后松手的时候，指飞出去。啊，所以你想想，那个小小食指啊，包在这个鸡血里，就是好像大卫就是这样甩，所以将一个巨大的这个歌利亚啊祭拜，哇，这个真的是啊很了不起。所以正常的情况之下，这个食指包在鸡血里面，哦，甩甩甩，一放手。 它飞出去，啊，它的威力是非常的猛啊，这是正常的。但是呢，假如那个石子包在积雪里面甩甩甩，当你甩出去的时候，哎，石子没有飞出去，仍然啊，仍然啊，还包在积雪里，所以它没有向前飞出去。它假如是回来的时候。 你可想那个威力是很大，这回来的时候结果会是什么？那就是自我伤害。所以我们说这样的一个比喻是说什么意思？那就是说这个尊荣，他不当给那个愚昧的人，但是他给了愚昧人的话，其实或是你或是别人，其实都是自我伤害。为什么会是这样呢？因为愚昧人就是愚昧人，他需要有一些的机会给他知道是他是愚昧的人。 然后给他去反省，给他去改过，哦。但是，假如是愚昧人没有一个机会去反省、去改过的话，你还去纵容他，哎，他可能就认为他就是很好、很棒、很了不起。那其实呢，那你给了他这个纵容，其实是不是给他没有反省的机会，没有悔改的机会？那结果他可能还沾沾自喜，然后越来越骄傲。 那岂不是对他来说，其实也是一种伤害啊？这个就是那个石子包在积雪里，正常威力是很大。反过来没有射出去的时候，射到自己，那就是很危险的事情了啊！所以。 这个我们会发觉到，有些时候呢，我们给一些人他们尊荣，其实他是不配得的。但是他不配得，那我们又不敢讲，啊，不敢讲。然后他又变成沾沾自喜，以为他就是这样了。那有些时候，呃，我们直言直语来说，啊，我们也看到在教会，有些时候在某一方面呢，真的是说有一些人他是真的是不配，不配。 坐在一些位置上不配来侍奉，因为他们生命见证其实都有一些的缺口，有一些呃不适合的地方，但是基于一些缘故啊，又不敢讲，所以继续给他有这个尊荣啊啊，然后他继续坐在位置，有些时候神职在教会又作威作福都也有可能的哦，所以这样那对那个人有有益吗？没有，是啊。 害处对教会有益吗？没有，也是害处。所以这一点呢，这是我们要去呃注意和思想的。第二方面呢，它有其他的一些的翻译的版本，他就把它当教程。它的翻译版本就是宝石，宝石放在石推里啊。有其他的版本就是宝石放在石推里。那这个是什么意思呢？ 那我们刚才也说了，这个呃敬畏上帝的人，你给他这个嗯、尊荣是理所当然，也是配得的，这是呃应该的。但是有些时候呢，有一些是不配得的啊，不相称的，就好像宝石是很宝贵的，宝石是很宝贵，你应该好好的珍惜收藏，放在很适合的地方，所以宝石应该。 很适合的地方放在哪里？那你可能就是放在一个很很好看的一个盒子里啊，或者你要摆设给人家看，你也放在一个很呃重要的一个地方啊，安全的一个地方。那你把宝石这么贵重的地方放在石堆里，石堆里就是那些石头啊，石头哪里有什么价值啊啊？所以就好像丢在。 堆的那个石头里啊，那这样这个就是这个尊荣没有得到珍珍惜，而且也就像这个宝石啊放在石堆里就有一点点不配啊不配啊。我们可能就是说呃，比如说了哈， <laughs> 一个乞丐哦在这边呃呃像景象里挂了一个真的宝石哇，很耀眼。 但是那乞丐穿的肮肮脏脏，你看了你 <laughs> 会觉得是什么啊？那我们另外一种可能比较呃感觉到贴切的，就是有一种呃就是呃形容就是啊鲜花插在牛粪上， <laughs> 哎是什么意思？不配嘛，对不对？所以就是宝石啊丢在这个石堆里，那也真的是一个非常。 不适合的啊，所以我们明显的是看到，有些时候有一些人真的是很很不配啊啊，很不配，但是他们却有得这个尊荣，我们真的是要去呃注意反省，因为有些时候呢，这些是我们自己很想要，所以我们自己是。 去追求去科目，但是其实我们不配。但是有些时候，我们却也因为这，我们要得一些的好处，或者我们不敢讲、不敢提，所以别人不配得到的这个尊荣，我们却给予他们。哦，这个呃，你个人也好，他人也好，教会也好，我们有没有这种的情况呢？ 那我们祈求主帮助我们，这是神今天对你说的话。我们去祷告。天父上帝啊，我们得到尊荣是因为我们今天爱主是上帝，你给予我们的。但是有些时候呢，我们不配，我们却强求；有些时候，我们也因为这别人不配，但是我们基于某种缘故，我们也在当中，我们呃给予他们。 所以，以致我们对于尊荣呢，我们没有认认真真的去珍惜它。我们祈求主给我们看到，在主里面的尊荣是何等宝贵，我们要去珍惜它。特别是有些时候，我们在教会里面，如果我们生命没有见证，我们真的是不当得到这个一个呃，在教会尊荣的侍奉、尊荣的位置。我们真的是要祈求主。 给我们能够有所的看到啊，让我们在这个教会的这个生命呢，大家都可以成长的。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请代为转发，爱心来支持啊，请也为着马太牧场来祷告。 欢迎你写几个字来鼓励鼓励，再见啦。